Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nahita Saya akan membacakan silsilah Nabi Muhammad bin Abdullah Abdullah bin Mutalib Mutalib bin Hashim Hashim bin Abdul Manaf Abdul Manaf bin Kuh Qusay Qusay bin Kilab Kilab bin mora, mora, bin Kaab Kaab bin Lu'ay Lu'ay bin Ghalib Ghalib bin Fihir Fihir bin Malik Malik tin na dor tin na na bin huzaima huzaima bin moderika moderika bin ilyas ilyas Adnan Muhammad bin Aminah Aminah binti Wahab Wahab bin Abdul Manaf Abdul Manaf bin Zuhrah Zuhrah bin Kilab Kilab bin Murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh